Okay, welcome mga paps. Ito ang Kawasaki. Mahilig tayo sa Kawasaki mga paps. Ito ay Kawasaki 125. Four stroke Fury. Pero nakachasya oh. Mayaman mayari nito mga tropa. Champion. Champion to. Ano mo? Baka na yung plaka. Yan oh, boss. Sorry. Busy pa po. Loaded tayo. Kaya hindi tayo. Oh. Hilong-hilo na tayo eh nahihilo na tayo mga traps, mga baps, kaya hindi tayo makapag-upload ng video tinapunan nyo ang Fury 125 kasi may lumalagitik ho ito eh medyo malabo lang ating ano so pasensya nyo na po nakita nyo mga paps batak na batak na po ang tensioner nyan ayun no? Oh. space is running out na no yan po oh. kung maririnig po ninyo lumalagitik na po yan Okay po. Papalitan po natin yan. Ang papalitan natin yan, sa mga hindi pa po nakakapagbaklas nito, uh, ah, pakiwatch nyo po ang video para matutunan nyo. Pero alam na rin po ito ng ating mga kaibigan, mga mekaniko. Siyempre, sisiw na sisiw na sa kanila ito mga tropa. Pero kalimitan, ano yung meron? Ah, ito yung stator side niya tsaka yung idle gear doon sa starter motor okay po ito po yung set ng ano ng timing makita nyo yung letter T ho rito medyo malabo lang top dead center tapos po yung right timing doon ayun o oh. ayun nakita ito yan doon mo po itatapat yan saktong sakto lang po mga paps okay po uh, tutuloy natin ha okay mga tropa mga paps ay okay lang maglaan tools so yung IR natin na luma mga traps kasi baka tanongin nyo naman ako kung ano yung pinambaklas natin dito eh At salamat po sa inyong pagiging kong friend sa YouTube. Hindi ko na po sasabihin na kay aking mga subscriber. As a friend po ang tawag ko sa inyo mga paps. Opo, at salamat po sa pagtanggap nyo sa akin bilang isang uh, mabuting kaibigan mga paps. Hindi ko po kayang kalimutan yon. Lagi pong sinasabi ko sa inyo na tumatanaw po tayo ng malaking utang na loob. Opo, at salamat po. Salamat po sa inyo. At saka po, shoutout po kay Sir Master Kevin Bergeron. Siya po yung aking uh, master, mentor from Massachusetts, USA. Opo, napakagaling na mekaniko niyan. Pwede nyo pong isubscribe ang channel niyan, si Sir Kevin. Uh, isa pong master yan pagdating sa sa lahat ng makina, 4 stroke or 2 stroke Opo, si Sir Kevin uh, Bergeron. Siya po ay from Massachusetts, USA. He's one of my, he is my mentor and my master. Opo, napakagaling pong mekaniko niyan si Sir. Opo, at sa akin po mga solid Kawasaki. Solid Kawasaki. Salamat po sa paghinga, ah, sa pagiging kaibigan natin. Sa inyo mga paps, mga solid Kawasaki na ano lang po eh Okay po, 100 po kasi ito mga paps. At salamat po kay Sir ano, Kay sir, ano, inage. Siguro masarap yung mga tanim mo dyan, sir. Pwede bang makatikim yan? Apo, at salamat po sa pag-share nyo about fertilizer, ha? Opo, at saka doon po sa inyong magic trick sa pagpapaangat ng, uh, ano ba yun? Ano ba yun? Ng ano? Nalimut. Sausage! Hindi nyo kailangan durugin yung sausage Natutunan ko po sa inyo yon, uh, ah, pinaangat nyo sa pamamagitan ng uh, maligamgam na init. Sir Inage, opo, thank you. Thank you po sa, pag sa pag-subscribe nyo sa akin bilang pagtanggap na rin, bilang kaibigan. Opo, in return. Opo. Salamat po ng maraming marami, sir. Yan, nalaglag. Nalaglag. Yan. Ito, sir, yung mga ano, yung part ng ano paano paano magpalit ng timing chain ng Fury nakita po niya yan kalog na kalog na po may bahagyang ano po yan lagitik ayan po narinig niyo po okay ayan po kasagit ah, ulit ha ah. Okay po, ito na po ang cam chain ay, timing chain, sir. Ano lang naman ito? Ah... Uh, Sobrang ganit. Okay na po at kinakatol ko laban naman. Eh. mga sir, mga madam, mga sir, mga bots. Dalagan po muna ninyo ito at pwede nyo rin po itong tanggalin. Ito po yung tensioner, chain tensioner o yung cam chain tensioner. Okay po. Ayan po. Okay. Ayaw mabunot eh, pero at least na angat natin mga paps, mga sir. Ito po, tanggalin din po ito. At saka po yung dalawang ano po, screw here na may kasamang stopper, pakitanggal nyo rin po. At ito na, para makakita na natin kung ano ba. Kung ano ba ang sukat ng timing chain ng Fury uh, 125 kung hindi ako nagkakamali, ito is 94 links. 94 links, sabi ng aking master, kahit sa kalabit ko. Opo. Ito yan sir, ang cam sprocket ng Fury. Ang kapal, di ba? Ganyan talaga gumawa si Sir Kawasaki. Talagang pang heavy duty hindi gumagawa yan ng mga ano ng mga light lang yung camshaft tapos tensioner yung uh, sa upper guide niya upper tensioner yun pinunot yung mga paps syempre mabubunot nyo na yan yun tapos kunin natin yung bago sukatin natin kung talagang uh, Mahaba na ba siya? Sir, paki sir, paki mga po. Thank you po ha. Ah. Yun. Pag pinagpantay mo, alam mo, ayun lang oh. Yun lang ang diferensya nyo, mga tropa, mga paps. Kesa na kayo, medyo malabo eh. Ayan, ah, nakita nyo. Konting-konti lang, ilang, um, eh, ilang millimeter lang yan, pero nakos na yan ng lundoy or ng stretch. Na-stretch na po yung ating cam chain ng Fury. Ako po, ganun ang pagkakabit niya mga paps, kaya kaya-kaya nyo kayo. Okay po. Pero ano rin po, remind ko rin po kayo, kung makikita po nyo ito minsan, ito po, ito, itong gear na ito. Gumagana po yung sa electric motor nyo, yung electric motor mo, yung starter motor is working, pero hindi po sumasama ang crankshaft. Ito po ang problema niya. Ito po. Ito po ay naka-press fitted lang po ito. Ito, itong middle, dito sa outer side ng gear na ito. Ito po ay naging slide. Minsan po, ginagawa ko rito is pinapa-weld ko na po yan. Pinapa-weld ko na po sa gilid. Para po sumama siya. Mga galing din po si Sir Kawasaki yan eh. Naka-press fitted lang po ito. Baka po malito kayo, kala nyo is ano, ito. Itong mga rollers. Okay po. Okay. Uh, ah, pipicture din po natin sa Kawasaki natin yung pag nag-kick ho kayo, hindi sumasama yung crankshaft. Ang sabi nila, ang sabi nila, eh clutch lining daw ang problema and clutch spring pero hindi po. Okay po. Sa next video po natin kung kung makakabaak pa tayo ng right side ng Fury, papakita ko po sa inyo kung ano po 'yon. Okay po. Okay, welcome sir. Ito po yung uh, po natin. Yung right timing ha, yung at TDC, yung T ng Comes Profit, labo nakatapat doon. Yan po, at TDC, okay? Okay po, at ito po na may alam na natin mga magagaling na mekaniko. Uh, ito po ay ito sa ating mga mga nag self ano self ano nagse-self uh, service sila sa sarili nilang ano, unit. Pwede niyo po nilang ano yun. Kasi ito, itong Woodruff key. Tatapat mo po yan dito. Ayan po. Oh. Ayan po yung marker ng Woodruff key. Meaning to say, naka-TDC na po ang piston natin yan. Para maiayos po, maikabit nyo yung proper proper way ng pagkakabit ng cam chain po natin. Isunod na po natin ito. Paano natakbo ka? Paano natakbo kayo? Okay po sir. So ulitin lang po natin yung proper timing po at TDC. Yun po ha, hindi po ito, hindi po, ito po. Patapat po nung, uh, yan pong guhit, yan po yung gitna. Dito po yan tatapat. Tapos po, dito po medyo malabo lang. Pasensya na po kayo. Yung letter T. Hindi po yung letter T ha. Ah. Yung kalapit na marker or yung guhit na letter T. Tatapat po nyo ron no. Oh. Nandun po. Okay po. Medyo malabo lang po. Pasensya na po kayo. O, ganun lang po. Tapos, dito po sa tensioner, dun po sa hindi pa po nakaaalam, pag pinihit po nyo ang tensioner ng uh, ng clockwise, pinihit po nyo ng clockwise ang tensioner, uh, magkakaroon po ito ng slack. Lulundoy po uli yan. So para po matension nyo, para po matension nyo itong cam chain, ipihitin po nyo ito ng counterclockwise. Gradually lang po, dahan-dahan lang po, huwag nyo pong huwag nyo pong hahagutin kasi po may tendency po na maba, mabali yung plastic guide sa loob. At syempre po pag masyadong stretch po ang timing chain, hindi po malakas. Kumbaga, hirap pong umandar o hirap bumatak ang ating motor. Hani po? Okay po. Okay ulit lang po, hani po. Ito po, counterclockwise po. Sapol po doon sa mismong uh, ah, luag. Pag binitawan mo po ang tensioner screw, yun, pipitan nyo lang po yan ng mga 1-8 turn. Ayan po. Stretch na stretch na po yan. Bagong-bago na po. O, so, ganun lang po ang uh, pagpapalit ng timing chain, mga paps, mga sir, mga ma'am. At totoo po, uh, nagpapasalamat po ako ng maraming marami sa inyong ginawang pagsubaybay. Salamat po kay Sir Kevin Bergeron. Opo, sir, si Sir Master, Sir Master, my mentor. Opo, thank you po. Thank you. At salamat po sa inyong panunood, mga paps.